Salutan al cio, jen ivo die vi, dio, kai kial vi povis vidi, hodiau estas estes belega tago, pluvetas citie, kai fakte, hodiau estas estes la tago, kiam mi havas la plei gravan annonson, kiam mi manjos putran heringajon. Lau, oni gi estes la plei odoracha fishajo, au odoracha manjajo en la tuta mondo, kai nun mi manjos gin con Charlotte um kai ni manjus din chitie ba simple akiras homoin do mi simple status chitie kai tendas <laughs> yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah Do, bonege, ĉu mi iun Ah, yes, yes, certe klarigu, eh, ĉar mi ne scias kion mi faraĉas. Do, bonege, e, eble iu uh, eh, el Svedio povas komenti, se uh, eh, indas komenti. Do, estas tiel, tio estas tradicia manĝaĵo en iu parto de Svedio. Ne, ni ĉiuj ŝatas ĝin. Daŭre vivas homoj tiel. Ĉu daŭre vivas homoj tiel? Kaj ili havas diskutojn ĉu ĉi tia fiŝaĵo de alia firmao estas la plej bongusta. Tio fakte tiujare estis la plej bongusta. Kaj tion mi compartis por vi, por vi povas eh, gustumi la plej bongusta. Io malfermas la scatola. Poste vi prenas vian panon kaj metas per pomoi kai cepoi ene kai anko la fichajo ehm um, do nun eh, mi pensas ke nia honora gasto el australio Posso me che sa di un lernei excurso che mi visitis la aquo purig apparato della <laughs> Oh, kill the stack. Eh. I believe the Zoras I me Naples. Chewy, chewy volas manji, complimentary. Das. Es ist das jam besto vegetar avanza. Nur Gaso Pluto subite <laughs> Ĉu vi celcas ke ĉi tio estas manĝo? <laughs> Mi jam manĝis ĝin. Kaj la plej bona estas iĝis tiom bela, ĉar ŝi manĝis ĝin. Kai forta, kai sadra. Hey, vi in the dia se mi anca vola esti sti Kai bella che svedo vi mangio se. Cha vi neck estas bela, bella neck è sta estas Neck è sta sfes. Hey, che è sta. Oh, regardo Gil. È kiel volajo. Estas un consiglio consilo uh, por ĉio kiu pensas ke estas iomete tro da odoro, sed tamen volas uh, Ne foriro, ĉar se vi forlasas la odoro kaj poste revenas, oh. estas eĉ pli eh. <laughs> Do, nepre restu ci tio. Tio, repetitiu! <laughs> Ni estas malsata! Ni estas malsata, ca volas mangi! Ni estas, di me marigas ca aqui. Dame... Dame... Dame... Christy should take us video. Come on, go stop. Yes, kai ji pli kai pli for the teachers and the pusher. Kai kio vi mixas kun lo te poro mo ji de nove. Tu tes fichas. Ne, ne, ancora ne. Ancora ne. Oh! Io mette pli besonders mal für Oh! Yeah! Virigumen! är estas tiel, oni är ne trovas bonan ilon en Germanio, ĉu ne? Do tio estas por vi. Da konfesos tre bone. Vi havas 30 sekundojn. Vai tu vai tu que tens noção de internet. Ana, és tu, não é? Bem, kay, que isso lá, vida. Que estás aqui com o pastor. E Tu Bonnhe? Oh, minha prova escolar idiota. Nem só sei pronto, eu vou no todo. E tu estás aqui <laughs> porque eu tô a tocar o carro, eu sei visaggio. Da nun mi rajta stavi un uro. Help me, piacne, mangis kvarodon. Ne estas haroj, estas la malgrandaj eh, ostoj. Ostoj, exakte. Tio estas bona. Tio ne estas bona. Mi estas fechazo. Mi apenas sukcesos. Mi apenas sukcesos. Mi apenas sukcesos. Mi apenas sukcesos. Mi apenas sukcesos. Mi apenas sukcesos. Mi chi non vi non mangia. Bonidea. È questo. Io da noi faccio sempre per questo. E in nella stato è stan unica caratteristica. Già ho. E si uomini non possono osare. Ora. Chi vi è sotto di buona. GTM ha Do mi pensas che il gusto malaperas, cae tiam subite, surprizo! <laughs> Do vi nun um, <clears throat> vi nun volas esti vegano post tiu fischajo? Yes. <laughs> Estas Antaŭ vi estis vegetarano? Yes. Kaj vi tia odoro ne al kultivigas al vi ne estas bona logo? No, tiu odoro estas tiu ŝanĝanta. Jen la plej aĉa afero. Vi pensas ke oni povas uzi eh, ĝin en milito por protekti la London simple faru faru limon de tu fechage je via plant limo yes just chichi on ne es es natura Kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subteranto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas.